Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, mulai besok channel Falah Official akan menyelenggarakan konten tentang Squid Game. Jangan lupa subscribe, like, and comment dan share ya teman-teman. Dadah. Kakak.